За энэ бол битээр өнөөдрийн одоогийн ярьж байгаа юм маань юуны Grand Book подкастын маань хоёр дахь хэсэг. Хоёр дахь дугаар нь тэг өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа битээр ярих гэж байгаа нь бүсгүймэн нуушлал гуйхаа бол энэ номны тухай ярьцгаана. За төвшөө маань их цоглог ярьсан бол би их жоохон унжгар ярина. <laughs> А юу штэ ер нь бол яг уу яагаад эрээчлийн номыг анх одоо эмгтээчүүдийн ном гаргах гэсэн мэрч маа нөхрөөс сэтгэл таахгүй. Аа за <laughs> нэг өдөр нөхөр хүй гэрлэмч өөрөө ингээ эмгтээ хүмэж штэ яагаад эмгтээчүүд зориулсан ном гаргаж болохгүй гэж ийм ном сонгож гаргаач гэгээд тэгээ яг нөгөө эрэл хаагуул хийж эхлэв штэ хүн. Тэгээд эрүүл агуул хийсэн чинь ерөөсөө л одоо Amazon-ы бестселлерийн нэгт бүсгүй минь нүр авгаа нам явчихсан байхгүй. Тэгээл би шууд аа тэр номын эрхийг хөөцөлтөл тэгээд бүтсэн бүр ингээд нойр хүрхгүй байгаа биз яа <laughs> бүтчихээсэ гэл тэгээд авсан тэгээд аюу азтай тэгээд тэгээд дараа нь болохоор энэ зохиолч хоёр дахь ном гаргаж байгааг мэдээд ямар ч хэрэгэлцээгүйгээр урдчилж эрхийг аваад тэгээд нөгөө англиар гаргахтаа зэрэгцээд гаргацсан байхгүй. Тэгээд яг нөхрийн тэр санаа аюу зүв байсан. Тэгээд тэрнээс улбаалаад ерөнхийдөө сүулт нь хөөх мөч гэд те Мелинда Гейтсийн ном гаргасан штэ. Тийм. Тэгээд ер нь бол бид нар нөгөө эмгтэй хүмүүс ээжүүд нийгэмдээ маш том хувь нэмрийг оруулдаг өөрийн мэдлэггүй. Тэ ээжийн одоо нөгөө сургаал сургаал ээжийн хандлага ээжийн мандлалаар дамжиж хүүхд гэр бүл өсөж хөгжиж байдаг. Тийм болохоор ээжүүд яалтчгүй л уншиж суралцах хэрэгцээ шаардлагатай байгаа. Тийм болохоор Нэр нь бол эмэгтэйчүүдийн ном руу орсон гэх юм уу? Тийм. Аа тэгээд энэ л талаараа нөгөө өөрөө хичлийн саний яриад байгаа нөө нүүрээ угаа гэдгийнх нь дараа дараа чи хоёр дахь хоёр дахь бичигдсэн. Өөрийг өнөөдөр ярьж байгаа тийм. Аа энэ номыг бичигдсэн хугацаа нь хэдээлээ? 18 2019 оны 3 сард гарсан байхгүй юу. Тийм Монголд асаад жил сар зэрэг гарсан гэсэн. Тэгвэл яг тэр гарч байгаа үед нь би барьж ирсэн юм биш үү? Тийм гараа шин. Тэгээ сая сүйд нь нөхөж сэргээж юмсан. Тэгтэл одоо болтол уншихад л яг нөгөө дахиад өөр өнгөөс чи өөр өөр өнцгөр харж уншиж. Өөр өнцгөр дээрээс нь дахиад л нөгөө бид нэр дахиад дотоод зүйлүүд маш их байгаагаа дахиад харж уулын жилийн өмнө уншихта би ингээс тамин гэдэг ойлгож ирсэн хэрнээсээ одоо дахиад ингээ юунуудаа уншсан чинь дахиад нөгөө баг баригдаагаараа байхаа юм шиг тий. Тэгэхээр зөндөө зүйлүүд өөрчлөгдөх шаардлагатай юм санаа нэгдэл. Маш олон эмгтээчүүд унших юм бол эмгтээчүүдээс яг ингээд өөрчлөлт эхлэх юм шиг ганцаа одоо нөхөр ч юм уу хүүхэд ч юм өөр хэнийг нэг хөгжил биш эмгтээчүүд уншиж иж дагаад ингээд бүх зүйл өөрчлөгдөх юм шиг санагдсан. Тэгээ одоо чи тэгвэл жилийн өмнө уншижсэн гэдэг чинь тэр үед бас дөнгөж төрцөн тий хүүхчин бас бүр их жоох мэс төрөөгөө төрөөг байсан маа. Би жирэмсэн байсан байхгүй 6 сар төрсөн гэхэлэр чинь би жирэмсэн байх тайвар шүү дээ. Тэгэхэд нэг өөр одоо ээж гэдэг үгээс уншаа өөр агаастай тийм. Яг тийм байна. А тэгээд зохиолчийн хувьд гэх юм бол Rachel Hollis маань болохоор New York Times-ийн номер 1 бестселлер зохиолж болсноо энэ номон дээр гарч байгаа зү тээ уйлаал тээ хурц хурц юм болоо итгэхгүй амьдралынхаа мөрөөдөл байсан тэгээ тэр мөрөөдөлдөө хурц чадсан тэгээд нөгөө би чадна гэдэг тэр итгэлийг энэ үедээ бүр хүчтэйгээр авч илүү одоо ирч хүч урам зориг гарсан гэдэг яг энэ хоёр дахь номдороо бичсэн мэсэн тэ. Яг тэрийг уншиж байгаа би яг үйлсэн шээ. Та өөр ядаад байна уу? Ойр ажиллаж байгаа ч тийм. Тэрийг уншаа бүр уйлаад өөрөө барыг өөртөөсөө би сэлэр болсон шиг тэ. Тэгээд яг хуу тэр чинь ямар том зах зээл үлээ ямар том өсөлтөө юм бэлээ тэ. Тэгэхээр энэ хүн яалтчгүй одоо тэр амжилтыг би болгоцсон хүн ном бичих хэрэгтэй аахгүй. Тийм байна яг үнэтэй. Тэгээд тэр эхнийх нь ам 7 8 сар ингэж юунда бестселлерт. Тий, бүр Amazon-ы номер 1 бестселлерээр бараг жилийн турш явсан. Аа бас маш том амжилттай. Энэ бас нөлөөллөө. Тэгээ тэр маркетингийг хийж, тэр уншигчдыг тэгж хөвөлж чадчихна гэдэг бол бас энэ нэмэгтэй өөр өөрө бахархаас ур яах юм. Тэгэл баг өдрөө алган шин шин төрлийн янз янзын номнууд ингээд гарч ирээд байгаа шүү дээ. Өсөлтөө бол бүр амар байгаа шүү дээ. Маш том зах зээл шүү дээ. Дэлхийн том зах зээл дээр яг энэ номынхаа салбарт бас ингэж манлайлна гэдэг бол бас л тэр хүний чадвар тийм чадчих шүү дээ яах юм. Тэгээ сүүлд нь би тантай яг энэ хоёлаа нөгөө энэ номны тухайн нэг подкаст хийчихсэн шүү өмнө нь. Тийм. Тэгжээ тэр үед харж байхад нөгөө нэг зарим жүжигчдээ дуучид энэ дээр Rachel Hollis-ыг Instagram дээр дагцсан доор нь комент хийлтэгдээс. Сая сүүлд дахиад тайлт хийсэн чинь жүжигчид энэ өөртөө энэ номыг уншиж байгаа зураг нь байна. Өөртөө нэг Холливуд Америкт байгаа хүмүүс нь өөртөө энэ Rachel Hollis-аас ингэж нөгөө үлгэр зөриөл авч уран зэрэг авч ялангуяа эмгтээчүүд нь ингээ яг эмгтээ хүний тэр уран зэрэг өгсөн зүйлийг уншаад өөрөө уран зэрэг авсан тухайгаа хуваалцсан байгаа байхгүй. Тэр надад их гоё санагдсан. Тэгэхээр нөгөө нэг номын хувьдлахаар ямар ч хүн дамжилтаа яваа хүн төрөлүүлчихсэн байж шүү дээ нөлөөсөн юм тийм. Бас тэгэхээр би л зүгээр речлэг харахад Instagram, Facebook тэ ер нь бол сошиал дээр бүр маш ихтэй байдаг. Хөдөлмөртэй байдаг. Маш нээлттэй байдаг. Тэгээд өөрөөрөө байж чаддаг. Дамгийн гол нөгөө нэг энэ номыг гаргасан гол шалтгаан нь болохоор зүгээр одоо би өөр уншигчийн зүгээс дүгнэхэд те а эмэгтэй хүн а ер нь аль нөгөө нэг ирчүүдийг бодвол өөрийг аюухтаа ардаг гэж байгаа юм. Одоо ярилцлаганд орохдоо эрэгтэй хүн одоо 60% шалгуур ч юм уу 50% шалгуур хангаж байхад тиймээ би чадна би энэ албан тушаалыг хийж чадна, энэ ажлыг хийж чадна гэж боддог бол эмэгтэйчүүд бараг 70 80% хангацсан мөртлөө яана би чадах болов гэдэг ийм нөгөө илүү айлстай, илүү тийм өөрийгөө дарддаг. Аа тэгтэл тийм биш юм аа. Та таны дотор хүн бол үнэхээр хүчтэй, үнэхээр чадвартай, та өөрөөрөө байх хэрэгтэй. А та нэг л одоо хувь хүн шүү гэдгийг л ойлгох гад хичээгээд байгаа ийм ер нь надад таамжтай. Тийм. Надад бас одоо шууд нэг ойлгосон зүйлээсээ ингээд нэг хуваалцахад надад бас нэг сүулт нэг уншиж би ойлголоо. Өмнө нь нөгөө нэг дагнаг төрүүлээгүй байсан учраас бас нэг арай ядчих шивэддэйсэн. Бас бид энэ айгүй жаргаж ирсэн байгаа юм байна тий. А тий одоо нөө Монголд ирсэн э, бага насны хүүхдтэй байгаа. Тэгэл нөө Монгол дээрэл амьдралаа бас төхнөөлөх гээл ингээл тал тал завгүй юм заримдаа стресстэй гэл янз янз юм байгаа үед яг уншингууд ингээд нэг зүйлийг маш сайн ингээд амар өмнө хараг юм харлаа. Тэр нь болохоор бид нэр ингээд ингэдэг юм байна. А өөрөө өөртөндөө болох болохгүйгийн юм хязгаарыг ингээ бий болгочдаг. Жишээлбэл одоо дүлгөн надад миний өссөн хүмүүжсэн одоо миний үзэл баримтлаар нэг юм хязгаар тойрог зурагдаад яг тэр тойрог дотроо ингээд бүх хүмүүсийг байлгах гэдэг. Ийм үйлдэл хийх юм бол энэ бол байж боломгүй. Энэ хүний яснаас гажууд эмхтэй ингэж болохгүй ч юм уу. Эсвэл тэр ингэж болохгүй. Энэ бол одоо маш муухай бүдүүлэг. Ингэх юм бол их тэнэг харагдана гэдэг юм ингээд өөр өөрсдийн гэсэн юм тойрог ингээд юм хязгааруудыг зорчдаг юм байна л да. Аа одоо би одоо манай найз ингээл хүн болгонд өөр өөрсдийн гэсэн нэг тийм зураг. Тэр нь ихэвчлэн нийтлэг. Яагаад гэвэл нөө нэг нийтээрэл ингэч юм бол тэр нь таалагдахгүй, тэр их юм бол тэр нь таалагдахгүй гэдэг бодол үзэл их байдаг учраас тэр тойргоос нь илүү гарч одоо тойргоос нь хитэрсэн ямар нэг үйлдэл гарангууд тэр нөр бүгд шүүмжил таанддаг. Яагаад ингэч вэ? Тэгэж болохгүй штэ гэсэн юм өнцгөөс а азар нэг хинэг нэгээс үйлдэл нь тойргоос илүү гарангуут нь азар тэр нь одоо сайшаалтай зүйл болдог. Вау, ямар лаг юм бэ? Одоо төсөөлснөөс өөр үйлдэл хийчлээ гэдэг юм. Би нэг тэгж хараад идэм. Тэг яг энэ ном болохоор та тэр тойргоо ингээд хүн болгон өөрийн гэсэн цанхоор өөрийн гэсэн нүдээр өөрийн гэсэн тойрогтой ингэж юмыг харж байгаа. Тэг уул нь бол тэг халбгүй хүн болгон эргчүүлээд өөрийнхөө хөснээр ингээд амьдраад мэдээж эрх чөлөөтэй гэдэг нь хууль бус зүйл хийгээгүй. Гэхдээ өөрөө хараас гэж ингэж өөртөө хамар тайван байхыг ирмэлцсэнээр байтал хүмүүс ингээд нийтлгээрээ ингээд ингэх ёстой гэсэн ёстой ёстой гэсэн хайрцагудаасаа болоод ерөөсөө ингээд эрх чөлөөтэй байж чадахгүй байна гэдгийг айгүй сайн mm-hmm. гэж тайлбарлаж ойлгуулсан юм байна гэж ойлгосон. Тэр нөгөө нэг нэг нэг үг бүр надад бүр маш хүрсэн. За тэр чинь одоо нөгөө бусдын хүлээлтэд живж амьдрах гэж байгаа Оо яг үнэ. Тэ. Тэгэхээр яг одоо ингээд өмнөх ингээд би ч гэсэн өөрийнхөө ингээд өмнөх циклүүд харахаар яг хүнд ингээд нийцүүл хүний сэтгэл нийцүүлж амьдрах гэсэн байгаа байхгүй юу? Одоо намайг ингэчүүл ээж өгчлөх бол тэ. Ингэчүүл одоо ах юу өгчлөх бол бодох бах та. Эсвэл намайг ингэчүүл найз өгчлөх бол тэ. Дандаа ингэж хүний тий энэ номны гол концепц бол ерөөсөө л тэр хүний хүлээлтэл та битгий живж амьдраа. Зүгээр л өөрөөр амьдрах. Зөв бай. А тэгтээ өөрөөрөө а тэр дотор одоо төрөн нүү дотоод хүчээ нээж өөртөө итгэж амьдрал гэдгийг ингэж ойлгох гэдэг гол санаа юм. Тэгээ өөрийнх нь нөгөө нэг олон зүйл дээр амжилт гаргаж чадсан энэ байдлаа туршлагуудаа ингээд судлаад үзэнгүүт энэ туршлага нь ерөөсөө л их хвчлэн нэг зүйл давтагдсан. Тэр нь юу байсан бэ гэхлээр өөрөөхөө бай чадснууд нь амжилттай болсон учраас энийг л эмгтээчүүдэд ойлгуулах гад заавал начиг байхаалгүй заавал тэншиг байхаалгүй гэхдээ яг өөрийнх нь тав тухтайдаг байдлаараа бай. Заавал энэ одоо нэг юм хөвшмөл ойлголтод ийм л байх. Жишээлбэл одоо эмхтэй хүн шуналтай байж болохгүй. Шуналтай байх юм бол одоо маш буруу. Тэр бол маш муу эмхтэй гэдэг л нэг тийм хөвшмөл ойлголт дээр яг тэр яад эмхтэй хүн шуналтай байж болохгүй. Энэ шууд утгаар нь ойлгоё гэвэл яад эмхтэй хүн тэрийг авахын цаа тэр зөт гоё шүүн гэж бодож боддох ирэхгүй гэж тий. Гэх мэтчлээ ингээд э, бүх зүйлсүүдийг ингээд тэгэж болохгүй ингэж болохгүй гэдгээс болоод өөрийнхөө ингээд эрх чөлөөтэйгээр маш гоё зүйлүүдийг бүтээж амьдрахын боломжоо хаагаад тэгээд бусдын хүсэлд нийцүүлж ингэж амьдрахаасаа өөрөө ингээд айгүй ядардаг. Тэгээ энэ байдлыгаа болоод эрт залуугаасаа өөр хүснээр амьдрах юм бол илүү амжилттай, илүү ашиглалт амьдрах юм байна гэдгийг 37 настай <laughs> дөрвөн хүүхэдтэй Rachel Hollis гэдэг эмэгтэй одоо бичсэн байсан. Чам тэгээ бичлэгийн хэлбэр нь таалагдсан аа. Би би яг энэ номноос одоо маш амар том урам зориг авч ирсэн. Яг миний амьдралд гарсан одоо миний үзэл бодол гарсан өөрчлөлт яг энэ номноос эхэлсэн зүйлүүд бас байгаа. Аа жишээлбэл за би бүрийн дээр ингээ мартахгүй гэж бичиж авсан. Аа тийм. Олон мөрөөдлийг хөөж биш. Нийт зүйлийгээ бариад явах нь хоёр доллар хаас хөөсөн хаас авчирна гэдэг чинь яг тэр шиг олон юм ингээ явах нь өөрийгөө одоо тарамдуулна хамаг хүчээ дэмий тарамдуулна. Тэгэхээр нэг зүйлдээ төвлөрөө тэрэндээ хамаг хүчээ зориулсан хурдан тэрний хаалгаараа тэгээ дараа дараагийнхын руу ингээ ингээ явчих боломжтой. Тэгэхгүй ингээ зэрэг олон зүйл рүү явах юм бол ерөөсөө аль аль нь ингээ бүтэмжтэй болгочих нь тарамдуулдаг гэдэг энэ ойлголтыг маш баяр тайлбарсан байсан. Тэгээ нэг эмгтэй л хүн юм болохоор айгүй олон хүсэлтэй очирсан бүгдийн л очирсан ингээл банд нь ингэдэг байсныгаа яг энэ номыг уншсны дараа энэ ойлголт маш сайн гэж гүнзгий сууч гисэн. Тэгээ би ерөөсөө тэрнээс хойш хоолын зэрэг их гэл үе ингээл юм юм хэлж мэлнэ гэдэг сэтгэл тайван хөдлөн. Гэхдээ яг эцэс нь ингээл за тэгвэл тэгдэг шүү дээ гэсний тийм мессежийг авсан юм тий. А нөгөө ойлголт нь болохоор яагаад эмгтэй хүн гэхээрээ л тэгж болохгүй ингэж болохгүй эмгтэй хүн тийм эмгтэй хүн юм гэл одоо бүх ингээл нэг баахан юм хайрцагтай ойлголтуудын эсрэг бодож эхэлсэн. Манайха өмнө нь ингээ өөр зүйлүүдээс суралцсан ойлголцоод амьдарч исэн гадраас суралцсан ч гэсэн энэ эмэгтэй номноос уушаад илүү гүн ингээд орж ирсэн зүйлүүд нь би бүр энэ номны дараа ингээд төвшөө төвчлээ бараг байталтаад байгаа юм шиг тийм. <laughs> Яагаад тэгж болохгүй гэж бүр илүү их тийм болсон. Яагаад гэдэг амар их тэгж асуудаг болсон. Тэгэхээр миний амьдралд бол харах өнцгт маш том өөрчлөлт өгсөн. Чи тэгээ одоо өөрөөрөө байж чадж байгаа юу? Ер нь. Үгүй яг 100% ингээд би одоо өөрөө 100 байж явж байгаа тийм гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ одоо тодорхой хэмжээнд анх байсан, анх биш ята нэг янаа уучлаарай. 2 <laughs> 3 жилийн өмнөх төлөвөөнийг бодвол харьцангуй өөрөөрөө байж байгаа шүү. Аа. Тэр чинь тэгэл гоё твшээ шүү дээ. Надад болохоор араа нэг зүйлд нэг л удаа хүрх гэсэн юм бизнесийн хөлцөөд гэдэг. Энэ бас аюу хурцжээсэн. Яг тэрнээс хойш би өмнө би нэгдүүлсэн байхгүй мэйлээ шалгачаал. За за а энэ дээр би ийм хариу өчгөн за за дараа өччихээ гэдэг байсан байхгүй юу? А одоо болохоор мэйлээ шалгалаа хариу өчөх шаардлагатай шууд биччихдэг. Тэнгууд нөгөө нэг миний мэйл бичгэж одоо энд Монгол төглөө аж аваад гадаадад орой ч юм уу цаг зөрч байгаа ш. А тийм цаг нь болоог юм чинь. Тэгэхээр за за орой ажил тарахыгаа хоёр биччихээч гэдэг юм тэгдэг байсан. Тэгээ <laughs> тэгэл хайш тавьдаг. За тийм гот ч одоо болохоор энийг бол бас ингээ өөртөө хөвшүүлээ авч байгаа. Энэ надад бүр ингээл ёнг гэл орж исэн байхгүй. Нээрээ тийштэй те. Дахиад би тэрийг эргэж санахын тулд дахиад цаг гаргаж шин. Тиймстэй нөгөө нээрээ юу гэлээ энэ мэйл чи юу байлаа те. Тий дахиад бодно те. Тэгхгүйгээр яг тухайн үедээ гээд дорт орно. Тий тэгээд дээр нь болохоор энэний нөгөө номнороос нэг өөдлөх тав гэдэг нэг юм эсэн штэ. Тэр бас их гоё санагдсан. Тэгээд рэйчел ч өөрөө бас нөгөө яг эртэ чимэгтэй яг ингээд өглөө алган 5 цаг тусаад гэр бүлийнхнийг унтчихахад өмнө нь болохоор ингээд хүүхдүүдтэйгээ зэрэгцэж очиод босоод нэг нь тэнд уйлдаал нэг нь туцаа өмсгөөл өө салан задгаа юм байсан. Тэгүнтэй өөртөө дүгнэлт хийгээд аа өглөө алган ингээд 5 цаг босоод 6:30 хүртэл өөрийгөө ингээд гой дуртай кофегаа чанж уугаад өөртөө төвлөрөө те тэгээд ийм намааг өөдлүүлсэн юм таван дадал гэдгээ суулцсан. Тэгээд яг зөвхөн зохиолчийн хувьд нэг гоё юм нь одоо амжилттай уу эмэгтэйчүүд магадгүй зарим ингээ юма таснуучдаг штэ. Нууцаа. Өөрөө л хөлжөөл, өөрөө л гоё ингээ хөвчөөд өөрөө амжилт нь хүрээд идэг. А ирээчлээ нэг тэр нэг гоё юм нь өөрийнхөө тэр зүйлээ бусдаа хаваалцаж, бусдаа зэрэг хөвчөж байгаа нь. Үнэхээр найс байгаа. Хагшин шиг нөө ундрмаа шиг мэ мэ гэдэг. Бүх юмаа те өөрийнхөө нөө дадал тэр нөө сурсан зүйлээ бүгдийг ингээд нэгттэй хаваалцсан. Хаваалцдаг. Тэгээд алдаа оноогоо хүртэл ингээ хаваалцсан те а өөрөө би ингээд төгс бүү. Одоо ингээд New York Times-ийн номер 1 бестселлер зохиолч юм байна. Одоо жилийн тедэн тэрбум одоо Монгол мөнгөөр штэ тий тэр тэрбум төгрөгийн орлоготой юм байна гэл ингээд бодож байтал тэр хүн ингээд багаас айгуу тийм мундаг ээж аваа нөлөөл донор өсөөл те багаасаа юм алдаа оноог амьдэрсэн биш гэдгийг номоороо гаргаж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр хүнд итгэл өхөөс уур яах юм? Тийш үү. Аюу гой. Тэр нь аюу. Нэр яг амьдрал нь гэснээс бас тэр нэг суур амьдрал нь бас аюу хэвчтэй хүчтэй болгосон юм шиг санагдсан. Зүг байсан. Гэтэ тэрнээс өөрөө гарч ирч чадсан байхaltaа те. Гэтэ өөрийнхөө хүчээр гарч ирсэн. Тэр нөх ахыхаа өхлийг өөрийнхөө нүдээр харсан юм шиг байна те Тэгээ яг тэрийг бүр амар дэлгэрэнгүй бичээгүй ч гэсэн тэр нь айгүй тийм насны тийм шаналл хэцүү байсан зүйлгээд тэгэнгүүтлээ гэр нь бас айгүй хэцүү асуудалтай гэр бүл дотор айгүй хэцүү өссөн гээд тэг ингээд энэ бүхнээсээ ингээд арагч мөн хайскулээ төгсөөл цогтой хаал илээ рүү яваад амьдрал эхлүүлсэн юм л шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг ингээд хар багаас айгүй их зүйлийг ингээд хэсэх, зохицуулах өөрийгөө авч явах бие дахнал айгүй их зүйлийг суралцаал энэ дундаас алдаж онж явсаар хагаад эргээд би яаж одоо энийг хийж чадаад байгаа юм бэ гэдгээ ингээд шүүгээд харангууд нэг юм гурван юм байсан. За эхнийх нь юу вэ гэхээр одоо намайг хойш татдаг байсан а тэр одоо юу байсан штэ шалтгаанууд шалтгаанууд те за одоо жишээлбэл өөрийгөө би сайн ээж болж чадахгүй эсвэл одоо би ажлаа сайн хийгээд сайн ч хийж чадахгүй аль нэг нь сайн байх хэрэгтэй гэдэг ойлголт байдаг байсан ч юм уу те ингээд нөгөө нэг өөрийнхөө тэр бодож өөрийнхөө бодлоор өөрийгөө баймилдаг байсан тэр зүйлүүдээ нэгдүгээрт гаргаж ирсэн. За тэгмуудаа тэрийгэ тодорхойлчингуудаа а за тэгвэл би те ямар ямар зан ааштай байх ямар дадалтай байвал би энэ одоо амжилтандаа хүрч чадах юм бэ гэдгийг гаргаж ирсэн. За тэгэн гутаа нөгөө уур чадваруудаа хөгжүүлж эхэлсэн. Айгүй зөв ингээд логик нь яг зөв дараалал тий. Тэгэхээр бид нар яг эндээс яг өөртөө манай эмэгтэйчүүд уншаад аа за тэгвэл яг үнэхээр хүн болгон өөр шттэ. Тэ зарим нь мундаг эртэйч өөрийгөө хөгжүүлдэг байлаа гэхэд магадгүй зарим нь эмэгц хэцүү байж болно тий. Тэгэнгүүт эмэгц хэстэй байх дадлыг өөртөө суулгадаг ч юм уу. Тэгэхээр хүн болгоны тэр лист бол өөр байна. Аа зүгээр эндээс тэр арамыг нь аргачлалыг нь л авах байхгүй. Тэгээд өөртөө тохируулаад жишээг харж агаад өөртөө тохируулаад хэрэгжүүлэх юм бол маш олон юм ихтэй гоё одоо нөгөө дотор хүний сирэн. Яг үнэ. Нөгөө мөрөөдлөө ингэж нээж гаргаж ирнэ. За яг энэ дээр би зөвөр нэг жишээ хэлчихв. Би нэг ганц онцгой бий. Яг би ингэж утсан юм эрхчлөөтөө сэтгэж зүрхлэхэд энэ ном тусалдаг гэж би ойлгосон. Эмэгтэй үнийг ямар гоё илч вэ? Зүрхлэн нь шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс чинь зүрхэлдэггүй шүү дээ. Дотроо мөрөөдөл хүсэл байгаа юмнаас ил гаргаж чадахгүй. Энэ номыг уншсны дараа ингээд нэг тийм чөлөөтэйгээр ингээд өөрийгөө илэрхийлж Аа саяхан би нэг өглөөний уулзалт хийсэн жоо нөгөө нэг эмэгтэй ирээ зочин зочинж байгаадаа нэг одоо оролцож исэн эмэгтэй ярьсан байхгүй. Аа За энэ бүсгүй минь уужлгуугаа бол номыг уншаад би ингээд хүүхэд насныхаа мөрөөдлөө гаргаж ирсэн гэж байгаа байхгүй. Бүр даалт байсан. Тэгээ даалт байсан мөрөөдөл ингээд мартцсан байна гэж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд ээж болоод тэ завгүй болоод хүүхэд өсөхгүй л ажил ажил гээд тэгсэн чинь би багада нугараач болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ нугардаг байсан гинэ. Тэгээ яг том болоод амьдралын үнд ингээл нөгөөх нь болоод мартагдал те боломж болцоо гэл. Тэгээ мартцсан байсан. Тэгэн гутаа ингээд өөрийнхөө дургуй ажлаа хийдэг байсан. Одоо дизайнер, маркетингийн менежер гэдэг. Тэгтэл яг тэрнээс ингээ кап авдаггүй те дуртай дургууныг юм ял юм шиг ажилдаа явдаг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ номыг уншаад би тэр миний дотор хүүхэд насны мөрөөдөл сэргээд асаад тэгээд тэгэн гууд одоо тэр нөгөө уян алархаа гой хүүтэлчин гэдэг байсан би одоо юунаар гарахгүйгээр йогийн багш болъё гэдэг. Аа. Гоё аас, гоё хувилбаргаас тэгээ одоо хүн нуграавч багш хийхээр яах юм? Хэцүү шттэ. А тэгтэл хүн болгон йог сонирхож байна тэ өнөөдөр. Тэгээд йогийн багшийн сургалтын нэрээ би энэ суужина гэсэн юм байна. Тэгээ би маш их баярлжсэн. Номны нөлөөлөл өөр юм гахалтай. Тэгээд би өөртөө өөрчлөлт хийгээд ингээд аюу юм сахилах батгүй, санхүүгийн сахилах батгүй байсан. Эндээс би ингээд суралцаа сахилах баталоод гингод нөхрийн хандлага хүртэл өөрчлөлтөөд ийм болж байна гэд ингээд ярьжсэн байхгүй. Яг бодит кейс. Гоё агаад. Тэгэхээр нөгөө хүний бид нөгөө хүүхэд насныхаа мөрөөдлөө мартчихдаг юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. <laughs> нуудад 75 даарсан тий. Тэгээ дуртай ажлаа хийнэ гэдэг өөр аж аргалж ич гэсэн эрдэнэстэй би ингээд битээр контент бүтээхдээ энэ ажлаа аж аргалтайгаар хийдэг маш аж аргалтай хідэн цаг ажилласнаа ч мэдхгүй сууж яадаг гэх тий. Энд чинь л гоё шүү дээ өөрөөрөө байгааг нэг хэлбэр үсттэй тий. Дуртай юм их юм бол яаж шантарсан яаж юу ч болсон гэсэн зөө зүйл гарсан учраас олчдаг тий. А тэгээд хизээч залхахгүй а энийг өргөжлүүлээл илүү яаж сайжруулах уу гэдэг дээр ингээл яваад идэг учраас нөгөө нэг ачааргалтайгаар хийж юу хийж болох вэ гэж ерөөсө боддгоо цаг үрдгөө ч юм уу туртай мэж байгааг юм тийм аз жаргалныхаа байга өдөр шөнгөө ингээл жаргаад тэгтээ нөгөө яг ингээд хийж хаалт гарсан тийм нэг тийм гоё итг шүү сайн ээж гэдэг дээр нөгөө ихэнх монгол эмэгтэйчүүд бол яг яг тийм байгаа байх. Би ч бас тэрэндээ яг тийм бодол үе орж ирдэг. Манай ээж бол яг тийм бодлоор одоо олон жил амьдэрсэн. Тэр нь болохоор өөрийнхөө мөрөөдлийг өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг дагаа авчих юм бол сайн ээж биш болчихно. Хүүхдэд орхичихно. Эсвэл ар гэрэл орхичихно. Тэгэхээр би одоо сайн ээж биш болчихно гэх тэрнээс амар айгаад энэ бодолдоо төгжигдээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл хамыг илэрхийлж чадахгүй яа ингээл амьдэрсэн байхгүй насаараа. Одоо бол манай ээж 60 настай. Тэгээ ээж бол одоо юу хийдэг вэ гэхээр одоо ингээд сэтгэлгээ ингээд нээгдээд тэгээ яаж амьдэрсэн хараад тий хараад ерөөсөө л одоо би одоо л амьдралаа өөрчлөхгүй болохгүй байна. Тэгэхээр би сайн ээж байна гэдэг чинь арай өөр ойлголт өгсөн юм байна. Өөр өөрийнхөө мөрөөдлийг хайж олоод өөрийгөө дуртай тэр мөрөөдлийн зүйлийг хийх нь эргүүлээд хүүхдүүдтэй энийгээ хийж чадчихагаагаа харуулах нь үлгэрлэх нь өөрөө тэрнээс аз жаргал авах нь одоо тэр бүх зүйлүүд нь эсрэгээрээ тэр хүүхдэд харин ч бүр сайнаар нөлөөлөх хэрэгтэй байсан юм байна. Тэгжээч хүүхд аа би ээжийн байх шүү гэдэг юм уу? Ийм гоё дуртай зүйлээ хийнэ хүн чи ийм гоё маяг гэдэг ингээд оюу хөглөгдөх хэрэгтэй байсан юм гэдгийг одоо хожоо ойлгосон гэж ярьдаг байхгүй юу? яг энэ шиг би бас энэ номыг уншиж байхдаа бас яг адилхан тэр бодлоос төрж исэн. Тэгээ энэ нэг э, шалтгаан дээр нь бас нэг юм байдаг шүү дээ. Аа нөгөө өөрийнхөө мөрөөдлийг л хөөчих юм бол одоо муу яж болчих гээд байдаг мөрөөдөл орхиод цөөн хүүхдүүд гэрүүлээ гэх юм бол амар сайн эмэгтэй сайхнаар сайж болох гэдэг. Энэ ойлголтыг бас яг одоо бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй юм шиг надад санагцсан. Тодорхой хэмжээнд яг 100% биш ч гэсэн тодорхой хэмжээнд өөр өөрийнхөө төлөө үйлдэл хийж иж эргүүлээд өөрөө тэрнээс хаашаалтай болж иж гэр бүлдээ хаас жаргал гэр бүлдээ тэр сайхан уран амьсгалыг бий болох хэрэгтэй юм шиг санагдав. Та энэ нэрийг юу гэж бодож төрсөн нөгөө яг ингээд ээж болоо гэр цуухаар нэг юмнаас хаягдаад байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг тий. Яг ингээд орчноосоо үеийнхнээсээ нэг юмар хоцрогдоол тий. Тэнд нэг гон гон гоё тий. Сэтгэлээр унаалгүй би ч одоо юу вэ? Яатсан блээ тий. Нэрээ төрсөн баг буруу яасан үү тий. Тэгж оддаг тий. Тэгэхээр ер нь ал нөгөө нэг энийг бас нөгөө бид нар нөхрүүдтэй аюу сайн гоё ойлгуулад энэ юугаа тэнцвэржүүлмээр байгаа байхгүй. Дээр нь бид нар аюу гоё цаг үед амьдарч шүү дээ. Одоо намайг жоохон багт манахлав амралтын өдөр боллоо. Аас бүтэн сууд өдөр чинь угаалга хийгээл угаалгын машинаар байдггүй те гараараа өдөр чинь маваагаад өдөр чинь борцгоо арай л хоолоо игээл 7 хоногийнхаа хүнсийг бэлдээл 7 хоног тусдаа. Тэгтэл одоо бид нарт автомат машин байна уу, тоо сорогч байна уу, тэ энэ ахуй амьдралаа бид нөр гоё хөнгөвчлөөд аа тэгээд нөхрөөхөө бас нөхрөөсөө тусалцааг аваад гоё хожил хожил харилцаатай байвал энэ хоёулаа ажиглалтай бол гоё шүү дээ. Тэгвгүй ихнэр ингээ хамаг юмэг даа. Гэхдээ энэ санаачлагыг эмэгтэйчүүд өөрсдөө гарах хэрэгтэй гэж боддог тий. Тэгвгүй гоморхоол намайг хилээгүй гэж тий. Намайг л ингээд юм биш тий хилжээж тэр ирчүүч ойлгоно. Гэхдээ Монгол ирчүүд бүр тийм яадагтай тулцсан хүмүүс биш шүү дээ. Аюу гай халуун дулаан сэтгэлтэй бид нүр ойлгуулж чаддаг, бид нүрийг хайрлж чадна. Тэгэхээр ойлгуулах нь аюу чухал юм болоо гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр а ер нь бол а одоо манай энэ номноос авч байгаа нь гоё аргачлалыг өөр дөрөө эхлээд ингэж хүн өөр луга дотгошоогоо ингэж шингээж уншаад яг өөртөө төөсөж ирээчл нэг өөр би нэг өөр дүлгөө нэг өөр штэ өөрийнхөө амьдрал тохируулад аль болох ингээ баг багаар гоё алхам алхмаар төвшил гаргаа явуул илүү гоё nice те гоё авах гэж бодож штэ тэгэхээр уншаад тэрнээс авах санаагаа аваад өөртөө шингээх нь л аюу чухал түүнээс биш тэрийг ингэж яг хуулбарлана гэдэг бол бас хэцүү ш тий. Тийм тэгээд одоо ээж гоё ажиргалтай, галтай, цогтой, зоригтой ах юм бол гэр бүл тэгэл Nice шүү. Ээж гоморхоол тий унтраал зориггүй тий. Тэгвэл хүүхдүүд өөдл ингээл байл тий. Хэцүү шүү. Хүүхдүүдэд бас хэцүү шүү. Юмс ээж нэг л ингээл болж өгдөг. Учраа олохгүй ээж яаж хүүхдтэйгээ учрыг олох юм. Тий өөрийнхөө учрыг олоогүй. <laughs> Өөрийнхөө учрыг олоогүй гомдлал нөхөртэй гомдлал одоо нөхөрл тэр амьдралыг бүтээсэн шүү. Тэгэд энэ дээр яг нэг хэлгээд байгаа санаа гэхээр а Мелинда Гейтс шүү дээ. Билл Гейтс эхнэр Мелинда Гейтс хүртэл номдоо ингэсэн юм байна укгүй одоо нөхөр нь ингээд дэлхийн номер 1 тэр бомтон болцсон. Амжилттай яваад байдаг. Өөрөө гэртээ суугаад хүүхдээ ингээд хараад хөг гэрээ эцэгтэй байгаад байдаг. Тэгсэн чи яг нэг харилцаа нь ингээд тэнцвэргүй болох гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэн гот өөрөө санаачлаг гаргаад нөхөртөө үгээ чи ингээд охноос цэцэрлэгэн хүргээ гэж чи яа үу тэгэл даагүй бүр дуртай үлээж <laughs> авсан нөгөө хүн болохоор эхлээд яана энэ одоо завгүй их болов гэх болов гэсэн чи үгүй бүр харин ч би охинтойгоо байх цаг гаргалаа тэгэхээр хэлхэл аюуч тий хэрвээ хэлэлгүйгээр гомрохоор суугаад яах юм <laughs> энэ хүн мөнгө алж гэн энэ хүн ингэж гэн энэ хүн одоо дэлхийн одоо тий технологиороо тэргүүлэгч компаниг удирч гин гэд суугаадсан бол өөрийнхөө бодлоор өөрийгөө баймлаад авахсан гэтэл энэ харилцаа ингээд тэнцвэртэй байхад миний үүрэг оролцоо асар өндөр байсан шүү. Би өөрөө хичээл зүтгэл гаргасан шүү гэж тэр эмэгтэй номдоо хэлсэн юм байхгүй. Энэ бас надад бүр ингээл ёг гэл орж ирсэн. Тэ нэрэ тийштэй тэ. Тэгэл нөхөртөөгөө хилээд хуалцаагаа тэнцвэртэй авах юм бол ээж хүн гоё. Өөртөө гарах цагтаа тэ. Тэгээ зорилгынхаа төлөө гоё тэмүүлэлтэй үйлдэл хийх боломжтой болж байгаа байхгүй тийм. Аа бас энэ ном дээрээс ч тэр одоо тэр хөрөх мөч дээр ч гэсэн бас ойролцоо нэг отоо байсан. Тэр нь эсвэл магадгүй энэ нөгөө нэг Америкуудын сэтгэлгээнээс болж иж магадгүй а одоо монголчууд хийдэг юм болов би хийдэг юм болов би ингээд өөрөө нэг тийм бодол орж ирэл нэг тэгчхээсэн гингтээ өөрөө өөрөө тэрэндээ хариулаад тэр хүнээс асуугаагүй. Өөрөө нэг эрэлхийлж ингэж асуухаас гэснээр за за аюул бол ингэ үгүй гэж хэлэхгүй. Хүний өмнөөс хариулт хийх. За энэ хүн завгүй байгаа юм чинь одоо жишээлбэл нөхөртэй юм л гэсэн. За төвшөө завгүй байгаа юм чинь төвшөөд ингэ хийчихвэл бас төвхтэй ч юм та тийм. За өөрөө санаачлаг гаргамт өөрөө буцаад тэрэндээ хариулаад тэгээ мохоод болчдаг ч юм уу. Тэнгүүт энэ Америк эмэгтэйчүүдийн нэг одоо давуу тал нь монголчуудаас сэтгэлгээний онцлогч гэж магадгүй тийм маш чөлөөтэй шууд ингээд өөрөө нөгөө блоклуулаад хаалт тэгэл ингээд ахгүйгээр шууд ингээд ярилцаад нээлттэй ингээд байгаад байгаа нь бас илүү ингээд нөгөө асуудлын бодолтой бүдрээл цаг алдаал өөрөө хямраал ингээд ахгүйгээр дор дор нь асуудлыг хөнгөслөд байгаа юм шиг надад санагдсан. Гэхдээ бид нар ч гэсэн яагаад хийж болохгүй. Харин болно шүү дээ. Яагаад Монгол эмэгтэй хэрэл тэгс тань тийм үстэй. Одоо бид нар ч өөр цаг үед амьдарч байна тий хаанач мэдээлэл аваад юунаас суралцах боломж нь байна. Үнэхээр гой цаг үе тань болчихж шүү. Тийм үстэй. Тийм тэгэхээр би л ингээ асуудал гарангуй шууд ингээл хэцүү байгааг нь хөртөө илчдэг байхгүй юу. Йоо би энд ингээ санаа зовоод байна гэн 30. Тэр хүн ч аюу гой гаргалгаа гаргаад ирдэг. Вау. Илүү хөнгөн илүү хөнгөн тий. Тэгвэл би нөгөөдхөнд байгаар <laughs> үстэй те бодлоо. Тийм баг уугууч бодоод тий. Болоогүй хэлхийл ёстой юм лээ. Яг тий. За тэгээд өөр номноос авсан гоё юмнууд байна уу? Өөрчлөлтүүд чинь номны нэг хэсгийг яг шүүмжлэлтэй их юм бол би зохиолч нөгөө өөрөө би интроверт хүн учраас хитрхийн задхаа бүр хамаг юм хамаг юм а ярьчин те одоо би баг ингээд өөрийнхөө амьдрал ингээд илгэчүүл би яг тэрэндээ стресстэй да юу хэцүү байдал а тэр нь жоохон аюу юм шүү л бас нэг хүнд нэг юм нууцлаг ертөнд байх ёстой шүү дээ те гэтэл бүх юм одоо за бүсгүй минь өөрөө хадаар бол бүр бүр задгаа тий. Хүн ийм байж болдог гэж юу баг тий. А энэ дээр болохоор илүү жоох академик илүү ингээд нөгөө нэг ажил хэрэгж талаас бичсэн мэсэн тий. А бүсгүй минь өөрөө байгаа буюу нэгдүгээр ном нь болохоор яг хуу хөний ертөнц рүү хандцсан хуу хөний энэ дотор хүнийг сэрэх зорилготой а энэ дээр болохоор илүү нөгөө нэг ийм жоох академик тал руугаа гэх юм уу илүү ийм нөгөө ажил хэрэгж тал руугаа бичигдсэн юм болов гэж би зүгээр өөрөө бодоод өгсөн ш. Чи юу гэж бодож байна? Санал нийлж байна. А юугийн угаасаа хаштай дараа нөгөө эхнийх нь битсэн нүрэ угаа гэдэг номыг Бүсгөөми нүрэ угаа гэдэг номыг уу саялаа тусдаа дахиад ярина штэ. Тэрэн дээрээ бас гоё дэлгэрүүлэг ярина. А энийг болохоор би нэг хэсгийг нь уншаад өгч хөө. Энэ дэлхийд хоёр төрлийн хүмүүс байдаг. Нэг нь таныг ямар ч зүйл хийсэн огч шүүмжилдэггүй ба нөгөөх нь таныг юу ч хийсэн шүүмжилдэг. Жинхэнэ уваагүй хүмүүс. <laughs> Тэгээд хидийгээр тэдгээр уваагүй нөхдүүд өөртөө гэсэн асуудал байдаг ч гэсэн эцээд таныг ямар нэг байдлаар яаж игээл шүмжлэн гарцаагүй. Иймээс нэгэн л шүмжлүүлэх юм чи яагаад хүснээ хийж болохгүй гэж шүү дээ. Зүгээр л өөрийнхөө дураар амьдрах сайхан биш гэж үү? Чохомдоо та бусдын шүмжлэгийг үл тоож өөрийнхөө үнэт зүйлсэд үнэнч байх нь чухлаа гэдэг. Надад энэ бол амар их тал ихтэй яг угаасаа яг одоо хүн болгоны амьдрал дээр нэг гадагш яа нөгөө нэг э, чи бас саяхны тийм пост тийм илжигний нэг юм гэдэг чинь илжгээ дагуулаа явахлаар тэнийг ээлж унаад явах унаад явахаар амтан таллаа яг үнэ тийм илжгээ урдаа явуулахлаар болохгүй ардаа явуулахаа дээр нь сухаар болохгүй гэл яаж ч явсан шүүмжлэх нь ойлгомжтой гэдэг шиг тэг хүн болгон таалагдчих амьдрын ч гэж байх хэвчээ тийм үстэй Тийм. Тийм, сайхан бас нэг чи бас нөгөө бичсэн юмсэн шүү дээ. Яг энэ чиглэлээр тийм. <laughs> Тийм одоо таалагс юу ч хийсэн буруутгахтаасаа хийж агаад буруутгах гэж зүг байхгүй тийм яг буруутгах чинь гэхдээ би өөрөө хажиж байгаа тийм суралцаад гарч байгаа тийм тэгээ нөгөө хүн ингээд зөв зөвөр сууж агаад а одоо алдаа оноо гарахгүйгээр суралцсан хүн зарим хүмүүс ингэж а би ста мундаг болчоод хийнэ тийм одоо өнөөдөр битэрч гэсэн ингээ яриа сууж байгаа нь мундагтай биш байхгүй. Эний дараа бид нөр суралцаад гарна. Тэ а ийм алдаа гаргацсан маань дараа нь ингээ сайжраад гарна. Тэ Аа тэгэхээр ерөөсөө бас бид нөр өөртөө их ихтгэл өснө тий тиймстэй. Яавал тэгэхээр төгс олчоод юм хийх биш айхгүй л хийх хэрэгтэй. Аа тэгээд хийчээд хүн алдаанаасаа гоё суралцаад сайжраад явна. Аа алдаа гарахгүй бай гэх юм бол тийм байхгүй. Алдаа гарахгүйгээр хийж сурчаад хийн гэх юм бол байхгүй сте. Байхгүй шүү дээ. Тэгээ н алдаа гарахгүй хичээх тусам өнөө нөө хайрцгийн дотроо тойрог дотроо байх гад хамаагүй алдсан ч хамаагүй яг алдаж оноод өөрөө туршлагажаад өөрөө илүү сайжраа гэдэг юм бол нэг чөлөөтөөс тэгээ чөлөөтэйгээр хүснээр ингээ байх юм бол нэг магадгүй буруу илтэлч хийж болно шүү дээ. Тэгээд а ингэж бас болдгүй юм байна гэх тээ. А магадгүй онцох юм бол нээр ингэж болох байсан магадгүй шинэ илтгэж хийж болно шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь алдаанаасаа суралцах нь аягүй чухал тээ. Тэр гол одоо юу нэл бүсгүүчүүдэд яг хэлэх гээдсэн гол мессеж нь гэж би бол хөвтэй ойлгосон. Яг ингээд ерөөсөө л ямар нэгэн зүйлд одоо тэгээ тэр тэгээ хэлчих болов за би ингэчүүл муу ээж болчин за би эсвэл ингэчүүл тэгчин гэл энэ олон энэ айцуд энэ хөвшмөл энэ ойлголтуудаас болоод өөрийнхөө хийж бүтээх илүү одоо сайхан ажралтай амьдрах боломж үр хөвгтдээ сайхнаар нөлөөлөх тэр бүх боломжоо ингээ хязгаарлаад яг л нөгөө нэг нэг ийм хэлбэрийн копи бас копи бастар ингээл амьдрах юм замлыг битээ сонгооч яа л гэдгийг байн байл ингээл өгүүлээд байгаа анзарчихсан. Тэгээ наа чи нэг анагаа байдаг байхгүй нөгөө нэг нэг айлаа ихнэр ингээд дахиад шарахтаа аюу жижигхан хайруулын тавганд хайртай юм л та. Тэгэд нөхөр нь хөөе миний хараа яагаад чи юм жижиг хайруулын тавганд хайраад байгаа юм бэ? Наа чи 2 3 удаа үйлдэл болоод чи том тавганд хайрлаа гэсэн чинь оо яагаад чи ингэдэг ингэ чи манай ээж ингэж харж ээжээс асууж чи манай ээж ингэдэг гэсэн үг нэмэгээс очоод нөгөө нөхөр нь асууж чи тэр үед угаасаа ингээд юм айгүй ховор хомс байсан багаар баг л одоо хоол хүнс олддог гэсэн болохоор баг л хариулдаг яг тэр нь <laughs> яг энэ шиг юм яваад байгаа байхгүй тэгэхээр яг хоо 90 жилд бол би лам үнэхээр талархаж байгаа. Яагаад тэгэхээр хараа мундаг хүн л хэрэг мундагаараа байдаг те. Нөгөө ийм одоо мундаг Америкийн зах зээл дээр хүртэл лидерүүд номдоо шүүмжилсэн мэт нь штэ. Одоо маш олон хүнээс тусалцаа авдаг те лидер эмэгтэйчүүд ус төр чимэгтэй л хүүхд тардаг хүнтэй, гэр цэвэрлдэг хүнтэй, хувийн стилисттэй, мейкап артисттэй, одоо ингээл менежер бүх юм байгаа шүү. Бүх юм байдаг. Цаана бүхэл бүтэн баг ажиллаж байгаа. Зөвхөн өөрөө ганцаараа хийдэг юм шиг дүр эсгэж жүжиг тоглодог. А тэгтэл үгүй юм аа. Тэ? А нэг хүн ийм зүйлийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр та бусад хүмүүсээс бас тусалцаа аваа. Тэ? Одоо магадгүй бүх юм аягүй гоё болчихсон байна шүү дээ. Тэгэхэд магадгүй та өндөр орлоготой байгаа бол бууз банш чимхээ зогсож байгаагаа оронд аягүй гоё цэвэрхэн идэг чанартай идэг хүнд мөнгөний нөгөөд хийлгүүлдэг ч юм уу тэ. Зөв чухал зүйлдээ өөрийнхөө хувьд чухал гэж бодож байгаа зүйлдээ цагаа зарцуулах нь тэр зорилгыгоо төлөө өөрөө гоё зөв хөдөлмөрлөх нь смарт байх нь чухал юм а гэдгийг л хилээд байгаа. Түүнээс төгс хүн одоо дүлгөөн гэх чинь те олны танил бас нэг үеэр бодвол таарчсан бас дүлгөөн позитивын дүлгөөн төвшөө аяргууд өө тийм ингээл хүн болгонд гэж штэ. Тэгэхэд энэ хүртэл одоо зөв зүгээр яж байгаа хурчээгүй штэ. Тэ алдаа оноотой тэгээд ээжийн хоёр ээжүүдийн тус тийм өчнөө нөө. Тэгэхээр энийг яг ингэж бодитоор харуулдаг нь гаргаж ирсэн айгуу гоё юм болов гэж үзсэн. Жүжиглэлт яг гоо. Тэнгүүд л нөгөө босод эмгтэй жүжигч юм болохоор одоо ингээд сошиал бие нэг хараад одоо тэр мундаг гой гой эмэгтэйчүүдтэй шууд шууд өөрийгөө харьцуулаад яг өнөөдөр гэрте байгаа яг одоо дөнгөж төрсний дараах одоо нөгөө хэнийг нь тусалж чадаагүй байгаа өөр яг хүүхдээ хараад ингээд амьдралаа санхүүгээ яах вэ гэж бодож байгаа тэр өнөөдрийнхөө өөртөөгөө өчнөө олон хүмүүсийн туслан эмчилгээг аваад амжилтанд хүрсэн нэг шууд харьцуулаад байдаг тийм. Тэгэл харьцуулан гомраас ийм хүн юм явж байгаа. Гэртээ ингэж зэгээ сууж байгаа гараа. Тэгэл өвөртөө уурлаа. Тэгэл нөхөр хөрөнгөт өөрөө. Гэтэл яг үндэ нөгөө хүн чинь яг аль тэр нэг нэг ном дээрсэн байдаг тийм. Зөндөл хүмүүсээс тусламж дэмжлэг аваад өдөө зэрэгтэй хүрсэн гэдгийг ингээд э, яг боддоор тэр хүн ч гэсэн тухайн цаг үеийн амьдралыг туулсан л байгаа байхгүй тийм. Одоо би ч гэсэн жишээлбэл э, одоо гэртээ хүүхдээ араа суужсан үе байж л байгаа тийм хүн болгонд. Тэгэхээр яг А тэрийг яаж асуудлыг шийдвэрлэж ийн ухаалглах хэрэгтэй юм шиг. Тэр хүн илүү ухаалгаар маш олон хүмүүсийн тусламж дэмжлэг авснараа цагаа магадгүй зөв менежлснээрээ ч юм уу тий өөрийнхөө хоббидоо илүү цаг гаргаснараа магадгүй амжилт гаргаад ингээд яцсан. А түүнээс олон хүн туслаагүй өөрөө яг ингээд бүх зүйл цагаас ийм байсан. Магадгүй та бинд яг адилхан байж гэх юм билүү тий. Гэдгийг бас ингээд боддоор харах юм бол аа тэгвэл бас ингэдэг юм байна тийм байна гэдэг арай хамгийн гол нөгөө нэг А яг бодтой мэдээлэлүүд байгаа байхгүй. Тэнгэрийн биш те. Тэнгэрийн биш яг бодтой. Яг эмгтэй хүн төрхөөрөө яадаг. Яг ямар сэтгэл зүйнд ортой. Яг бид нүр ингээд дотроо хүнтэйгээ яаж өрсөлдөд өгдөө. Тэгээ ер нь ол хүн а хин нэгэнтэй өрсөлддөг өөрөө өөртөг өчгдрийнхаа биетэй л өрсөлддөг байгаа байхгүй тийм үстэй. Энэ бол те хүнтэй өрсөлднэг бол барахгүй шүү дээ. Хинтэй Тийм үстэй тий хүн болгоны өгөгдөл, хүн болгоны боломж, хүн хүний одоо тус амьдрал өөр учраас одоо тийм дагааныг амжилттай авч эмгтээгийн төвшин дүүрийгээ аваачаад яхаас илүүтэй өчигдөр би ямар эсэ өнөөдөр харин би яаж хөөгцээ өөртөө ямар цаг гаргасан би харилцаан дээр ямар өөрчлөлт төвшил авчирсан тий а өнөөдөр би үнэхээр олдж байгаа юм цагаа зөв зөвтэй зохицуулж чадж гэнэ үү хэрэгтэй хэрэггүй сериал үзээд хамаг цагаа өрөөд байна уу? Хэрэгтэй юм олж уншаад байна уу гэдэгтэрэл харьцуул тэгэл явуучвал илүү гоё хөнгөн тий. Яг тэгж нөгөө өөртөө ажиллах аргачлалыг гоё гаргаж ирдэг. Тэгээ яг нөгөө эмгтэй хүний өнцгөөс яг тэр одоо ээж болоогүй хүн ингээд ээжийн тухай яриад бол хэцүү үсттэй. Тэгэхээр яг энэ эмгтэй чинь нэгдүгээр өөрөө ээж болсон, дөрөв хүүхд өсгөж чинь, хүмүүжүүлж чинь тий дээр нь ингээд бүхэл бүтэн энэ том зах зээл дээр энэ салбартаа маш амжилттай амжилтыг үзүүлсэн байна. Тэгэхээр хүн зөвлөх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Дээрээс нь бүр баг хөвгт нь өргөж авсан хөвгт шүү дээ. Баг нь өсөж байгаа мундаг хөөх охин мэлээ шүү дээ. Тэгэхээр бүр илүү л туршлага байна уу болохоос шүү дээ байх гэж бид хүний өөрийн те ингээд э, сэтгэлээр ингээд өсгөөд хүмүүжүүлсэн өөрөө тэр маш хэцүү амьдралаас ингэж том зах зээл дээр гарч ирсэн. Mm -hmm унал босол бүгдээ энэ мэдэрсэн тий. Тэгэхээр бид нөр аль тэр хүний зөвлөхөөг сонсохоос үр арахгүй юм шиг. А түүнээс ээж бол одоо болж амжаагүй тий. Одоо залуу эмэгтэй чи ийм ээж байх хэвээр ээж хүн ийм байдгийг гэдэг үл чи хүлээж авах уу? <laughs> Үгүй ээ. Юу ч боохгүй шүү дээ. Тий, боохгүй тий. За энэ одоо юу яриад байлаа. <laughs> Яг л тийм юм яах вэ? Аа энэ завч номны нэг юутай би нэг уйдлуулсан юм бодсон. Тэр нь болохоор сая яг таны ярьсан нөгөө нэг хүн болгоно хооронд өөр учраас хооронд харьцуулах боломжгүй гэв. Яг тэрүүгээр сэтгэх юм бол нөгөө нэг бие бинийгээ шүмжилж байгаа хүмүүсийг хоккей хүлэн зөвшөөрөөд одоо гаднаас ирж байгаа шүмжүүдийг харин өөрийгөө тэр хүмүүсийн нөгөө нэг тавьсан тэр нөгөө юу нэг цензүүрт нь нийцүүлэх гэж зовоолгүйгээр өөр өөртөө л нөгөө өрсөлдөд яваарай гэсэн хогтоныг ингээд юм бичсэн шүү дээ тий. Тэгээ тэрнээр нэг юм хэлэх гэдэг хүн болгоны эхлийн цэг нь өөр өөр байдаг байдаг тий. Жишээлбэл би одоо 10 дугаар ангиас эхэлж хичээсэн байлаа гэж бодоход магадгүй хий нэгэн 2 дугаар ангиас эхлээд хичээсэн. Тэгэхээр яаж ч утсан адилхан 25 настай хоёр хүний яг ижилхэн төвшөнд байхгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр бид эдгээр эхлийн цэг нь өөр а бидрийн туулсан түүх нь өөр учраас хоорондоо харьцуулахаар угаасаа зөрүү гарна. Тэгэхээр нөгөө заавал энэ 25 настай энэ манай анги юм чи эсвэл энэ надтай хамт ажиллаж байгаа надаас илүү гарчлаа ч гэдэм үү тийм юм их бодож өөрийгөө хямрах бол шаардлагагүй юм шиг санагдсан. Тэгээд тийм ч учраас яг өөр өөрийнхөө л одоо сэтгэлгээгээр өөрийнхоороо өөр өөртөө л өрсөлдөөл. Аа өөрийнхоороо сэтгэл явбал их зүгээр гэдэг энэ хогтоныг бас энэ намаас их сайн ойлгож авсан. Бусдыг өөрчлөх гэж ингэж хичээж тэрэн цаг зав гарцдаггүй зөв өөрийгөө л өөрчлөх. Бусдын өөрийгөө л хөгжүүлээ тий. Тэгээд хамгийн гол нь тэрний гоё мессеж нь одоо жишээлбэл бид нарыг одоо бүр намайг жоохон байх ч юм юм хүүний хөгжлөө нөө байдггүйсэн шүү дээ бид нар те уран зохиолын л ингээл гоё гармаа уншаал хөглөвтөөл ингэж явдаг гэсэн. Тэгтэл одоо бас гоё юм боломж нь тэгэхээр залуу ээжүүд жишээлбэл маш ихтэй ингэж гоё сурч хөгжих боломж нь ном байна гэж хараад байгаа байхгүй. Тэ тэгээд сурч хөгжснөөрөө яах вэ гэхээр бид нар бүр илүү биднээс хүчтэй охтуудыг өсгөж хүмүүжүүлнэ шүү дээ. Ээж амар байна нөгөө нэг өөр хүүхдээ ээжийнхээ тойлоо идэг гэдэг нэг үгэд дэмтлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр яг одоо ээж хүчрхэг тий суралцах чадвартай бас гоё өөртөө ихтэй аа тэгээ нөгөө өөрөөрөө байж чаддаг байх юм бол хүүхд яг л тийм болж өснө. Бид нүр тийм л гоё хүчтэй охтуудыг өсгөн хүчтэй хүн өөрийнхөө яах эрхийг хамгаалж чадна. Гэр бүл одоо үн цэнтэй байж чадна тий. Тий. Хүүхдээ эрх тураараа өөрийнхөө хүссэн зүйлээ хүссэн мэрэгчлээ эзэмшээд ингээ өөрийнхөө хүснээрээ сайхны бүтээгээ сайхан амьдраасаа гэж хүсэж байгаа бол ээж өөрөө төдий дайны одоо хүчтэй тийм байж ич хүүхдэд тэр үлгэрлэгдээд явчихсан гэдгийг төвшөө тэрээс нөө big big family гэдэг хүүхдийн өмчлөлийн нэвтрүүлэг ингээд хийх явж байгаа та маш сайн ойлгож авсан. Эхлээд нөө яг хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх нь хамгийн зөв бэ? Хүүхд хүмүүжлийн арга юу вэ? Тэргээл ингээд хайгаа сүлдээ явсаргаад чинь бол арга биш зүгээр л хүмүүжүүлж байгаа хүн нь хамгийн чухал юм байна гэдэг нь үлгэрлэл тийм. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл ном уншиж өөртөө эмгтээчүүд ялангуяа ээжүүд тогтоод өөртөө өөрчлөх тусам бидний хүүхдүүд биднээс илүү мундаг болох бололцоо тийм. Бидний одоо энэ хайр энэ сэтгэлгээнээс илүү даах боломжтой. Тэгэхээр аль болох өөрийгөө сайн хөгжүүлэх юм бол бидрээс илүү мундаг тийм хүүхдүүдтэй болно тий. Тэгээ нөгөө ээж ч одоо бид нар баг бах чинь бас юм тэгдэг л байна тэр манай найзын тэр тэгж хүүхэд нь тийм сургуульд ороо чи тэгтлээ яаж яа уншихгүй байна гэлтэй. Яг ингээд хүүхдээ хүртэл хүнтэй харьцуулаа тий. Одоо бол бид нүрд бол тэр бол үйлчлэхгүй бах тий. Тэнгууд бүр хүүхдийнхээ ихтгэлийг унгаа штт. Одооний хүүхэд бол харьцуулах явахдаггүй юм тий. Тэгэхээр ээж л өөрийгөө маш сайн хөгжүүлэн төдий чинээ цаг үсээд байгаа тэр хүүхэд нь бий болох одоо өндөр магадaltaй юм тий. Цаг үетэйгээ гоё хүл нийлүүлж алахгүй бол бас бид нүр хоцрогдох магадлал бас өндөр ах тий. Аа номны тухайд та нөгөө өмнөх дугаар дээрээ төвшөөдөө нөгөө ном уншихын давуу талын тухай ярилцсан шүү дээ. Би тэр чинь сонсоод нэг үг хэлмээр санагдсан. Би одоо жишээлбэл ингээд 31 настай. Би одоо нэг заа нэг 40 нас хүртэл өөрийгөө нэг 9 жил сайн хөгжүүлээ да гэж бодоод хэд мэд мянга чартааж гадуур гүгээд аа нэг хүний бүхэлдэн одоо амьдралынхаа тэр мондөг туршлагуудыг ингээд хүн хүнээс ингэ сонсыг гэж бодъё л да ярьцлагыг гээл ч юм уу уулзаж уулзаж ч юм уу те. Миний үнэхээр одоо цаг хугацаа хөрөхгүй. Тэгээ хүн болгоны ертөнцийн үзэх үзэл хүмүүсээ суралцах завшаа үнэхээр байхгүй. Хамгийн том болцоо бол яг зөвхөн тэр хүний яг нөгөө нэг харах үнцгийг олох ганцхан болцоо бол миний бодлоор ном гэж бодсон. Тэр их ярьж байна. Тий. Тэгэхээр ном унших төдий ерөөсөө номныхоо тоогоор тэр зохиолч болгоны үзэл бодлуудыг ингэ судлаа сонирхоо. Тэр олон цангаар арах шанс нэгдэж байгаа түүнээс бол яг ингээл уулзаал тэр хүнийг судлаад та тэрийг юу гэж боддог вэ? Тухайн <laughs> хүн ярьж ч болно, ярихгүй ч гэж болно. А номч нь болохоор яг нөгөө төвлөрч суугаад бодоод яг ингээд нэгэн цаг зарцуулж судалгаатаа бичиж байгаа болохоор бас арай өөр аа тань тий. Тэгэхээр өөрийнхөө нөх харах өнцгийг илүү сайн хөгжүүлээ, өргөн болгоё, илүү томоор сэтгэе гэж бодож байгаа бол төдий дагаараа маш их олон төрлийн олон цохилжийн номыг унших шаардлагатай байна гэж боддог. Би болгоо нөгөө нэг Мелинда Гейтсийн хөөх мөч намыг бүр ингээд ус төрч эмгтээчүүд те шийдвэр гаргах төвшөнд байдаг эмгтээчүүд шууд уншаасаа гэж боддог байхгүй. Өнөөдөр ингээд нэг асуудал гарангуу тэрийг барьж аваад сенсацлал ярихаасаа илүү те бүр нөгөө нэг юм уул суртаа судалгаатай үздэг, ажилтдаг юм хэлэн шүү дээ. Тэр Мелинда Гейтс, Билл Гейтс хоёрын сан. Тэгээд яг тийм учраас тэр үйл ажиллагаа нэг үр дүнтэй байдаг. Тэр төсөө мөнгөн зөө зүйл зарцуулагддаг. А тэгтэл зөвхөн юм юмаа цааш. Тэгэхээр альва зүйлийг том зургаар харъя гэж байгаа хүмүүс бол уншаасаа гэж айгүйх батсан ш. Тэг яг зүгээр би нөгөө нэг энэ номыг уншичаад бас Ричли хоёр номыг уншичаад юу гэж бодсон бэ гэхээр залуу эмэгтэйчүүд яг одоо нөө амьдралд хүл тавьж байгаа эмэгтэйчүүд заавал уншаасаа гэж бодсон байхгүй. Аа яагаад тэгэхээр нөгөө гэр бүлд хүн цэнэ эхнээсээ ингээ гоё тэнцвэртэй зөв авч явхад аа аюу тийм маш том тий тий одоо яг эхлээсээ эхлээд нөгөө нэг за одоо миний ханд одоо тий ингээд тэгээ ингээгээл нөгөө ингээл нөхөртөө ингээд найр тавьсаар агаад өөрөх юм үн цэнийг буулгаад сүүлд нь бүр ингээ гар хүрэх хэмжээнд хүртэл өөрөө хүлийн зөвшөөрчдөг те тэгэхээр тэр ирээчлийн бүсгүймийн нүрэ аваа номдор гардаг байхгүй яг нэг дөрөмтэй яаж үн цэнэ буулгасаад өсгөж ирсэн нэлээ те тэр бүр маш олон юм сургамж болох те би уншичаагүй вау те энэ мессеж ингээ залуу охтууд болго амьдралд хүл давхаас өмнө уншичвал энэ алдааг давтахгүй байхад маш том сургамж болох юм байна ээж хэлэх нөгөө яг номноос унших бас нэг үүштэй тийм энд ингээд хүрх хүртэ хэмжээр ингэж зүгээр яг би өөрөө тийж бодож байсан. Тэр үед зүг яг нэг анханаас нь суур ингээд өөрөө маш сайн ойлголттой юм л юу их юм мэдэн шүү дээ. Тэр харилцаа гэсэн маш зүг ингээд тэнцвэртэй үн цэнэ хувь хүн гэдэг үн цэнэ болохгүйгээр яг бид нар нөгөө хайрлж гин гэд Оо за тэгээ гэд ингээд өөрөө бүх юм харин дараа тэгээ буцаага тэр нь эсрэгээр ингээд харилцаанда үн цэнгүй байдлыг үүсгээд өөрөө хүлэн зөвшөөрсараад өөрийнхөө үн цэнийг амьдралдаа буулгачдаг тий. Тэхээс аюух сэргийлж чадах юм шиг бодсон. Тэгээд зүгээр манай нэг бас нэг ивент дээр нэг эмэгтэй ирчихсэн байхгүй. Хоёр эмэгтэй, эгчтэй гурав хоёр дүүгийнх нь амьдрал нэг л ингээд болж өгөхгүй сарлагаатай гадсаа тэг өөрөө бас нөгөө хоёр хүүхдээ гэрте ар суудаг байхдаа энэ номыг уншичаад сүулт нь окей би дүүнэртэй нэг биелэх хэвээр байна гэд биелгсэн чинь дараа нь хоёр дүү нь уншичаад бүр ингээд өөрсдөд нь ингээд асуудал нь байсан юм байна гэдгийг олж хараад маш гоё өөрчлөлт гаргасан. Тэгээ ихчтэй бүр үнэхээр энэ бол үнэхээр гоё төгс бэлэг байж чадлаа шүү гэж ингэж талархаж исэн. Яг тэгэхээр амьдралдаа тэр өөрчлөлтийг хийгээд өөрийгөө олж харсан байгаа байхгүй. Тэг их чинь бүр ингээд бүр амар ачаалтаагаар тэрийг ярьж исэн. Тий. Тэгэхээр бас энэ талаас яг номны үнцээ ногшдог бах тий. Яг үнэ. Нөгөө нэг э, Amazon дээр байгаа энэ үнэлгээ бусад номнуудыг бодвол харьцан маш их үнэлгээ өндөртэй. Тэгээд Amazon дээр ч тэр New York Times bestseller дээрээ 8 сарын турш тэр ихний ном нь жишээлбэл нэгт явсан байл шүү дээ. Тийм том юм. Тэгээ одоо энэ дээр бол Amazon дээр байгаа номнуудын нөгөө нэг ревю өгсөн байдлууд нь зарим ном чинь ингээл 2 10 хүн нэг хүн хүмүүн бид энэ төгтөлбөр ингээ бараг 6500 орчим хүн ревювэл дандаа 4 буюу 4.5 бараг 5 руу ингэж өгсөн байна. Үнэлгээ маш сайн өгсөн ном байна ялангуяа эн чинь ингээ нээлттэй хүссэн хүн болгоо үнэлгээ өгч болж байгаа хүмүүс ингээл таалагдааг бол муухай байна гэдэг хийвэл хийх хэрэгтэй. Гэтэл энэ дээр бол үнэлгээ маш өндөртэй доо болтол байгаа юм байна. Одоо гаруй жил хагас мас болцсон байгаа шүү дээ тий. Аа тэгээд яг нөгөө нэг зүгээр яагаад тийм байгаа гэхээр зөв энэ миний л бодол шүү. Айгүй энгийн бичлэгтэй хэн ч ойн шата дээр нь яг бодит зүйлийг ингэж нөгөө хиймлэр биш гой ганга ачиргүйгээр яг амьдралыг ботоор нь гаргаж ирснээр бас илүү хүрээтэйч магадгүй. Магадгүй тий уран зөөггүй тий яг л яг одоо жүжиглэлт байхгүй яг бодтой амьдрал юм байдэн шүү. Би ингэж алдаж ансан шүү. Харин та миний алдаа битгээд автаараа тий яг эмгтээчүүдийн амьдрал тохиолдог тэр кейсийг л гаргаж ирснээр бас илүү гоё ингээ уншигчтай юм хүрээтэйч магадгүй. Магадгүй тий тий яг тэгж бодогдож байна. А нөгөө тэгүр юу байж магадгүй те нөгөө нэг өөрийнх нь нөгөө нэг вебсайт э, нь өөрийнх нь хөтлж байгаа Instagram өөрийнх нь сошиал хуудас бас нөгөө байнгын ингээд нөгөө хүмүүсийг татдаг хിവэрээ, урам зориг өгдөг хിവэрээ, өөрөө нөгөө илтгэгч маш итгэвтэй, э, онцлог илтгэгч, онцлог илтгэгч учраас бас нөгөө өөрөө ингээд энэ тэнд байнгын юм байдаг учраас нөгөө хүмүүс байнгын үнээс урам зориг авдаг учраас одоог болч ингээд ном нь ерөөсөө байнгын ингээд юм дээрээ чартн дээрээ гэдэг шиг байж лээ. Тэгээ номон дээрээ хилдэг штэ нөгөө нэг ихтгэл ингээд тавьж өгөөч гэдээ урахаар урд нь болохоор үнэлгээ нь айгүй бага болсон. Сүүлдээ болохоор бүр ингээд Америкч том уучраас онгоцоор явах шаардлага гарна. Нислэг ихтэй нэгдүгээр зэрэглэлийн тэгэн гууд нөгөөдөл нь зөвшөөрөө тэр бизнес классаар нисгдэг байсан гэдэг. Тэгсэн чинь сүүл цаадах ч юмр опрогийн арга хэмжээнд оролцохдоо бүр хувийн онгоцоор Тэгж л хүн өсөж хөгжиж тэ. Тэгэхээр өөрөөрөө байна гэдэг, өөрийгөө олно гэдэг, өөртөө цаг гар үн цэнийг мэднэ гэдэг хүнийг ингэж аюул гой өсөж гинэ гэдгийг харж болохоор байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ аргачлал бас зөвч байна тий. Зөв зөв. <laughs> Яг хитэн насандаа уншуулахыг хүсэж байна өөрийнхөө. Би нэг тэттэйдээ уншсан бол гэж энэ дэрэг хэлсэн нь 20 настай байв. Аа би бас яг ойролцооц би яг нэг 18 маш их цаг товчлаа ш. Тий. Маш шалтгаан. Одоо ингээд дил сул цагтаа ингээд явсан юм зөндөө аахгүй. Одоо суралцах хэвээр хөгжих хэвээр мэдхгүй те. Хүний нөгөө нэг яг ингээд хүлээлтэн живд амьдэрсэн хуцаа байна. Байна. Яг үнэ байна байна тий. Тэрийг л товчлцсан бол өнөөдөр бүрээс. Тэний зэлгүүцтэй <laughs> хуцаа байна гэдэг арай л өөр бахсан баг л та. Тийм тийм. Гэтэ одоо яхаа буцааж болохгүй харин тэгээд ойлгосныг хий. Тийм яг үнэ. <laughs> Тийм учраас тэгээд энэ номыг бас Чи хэдэн наснд уншмаар байгаа? Би бүр 18 19 настай. Юу шунал. Гэхдээ би чинь 16 настай дараа төгссөн. Тэг тийм учраас ер нь л их сургуульд орж явах үедээ л унших хэрэгтэй байсан юм байна. Ер нь ялны тийм эртгэн л унших юм бол би хүүхд тухайд хүүхдгүй байх байсан ч энэ хүний яг энэ бичлэлт надад их ойр хүрх байсан байна. 16 7 8 настайд надтай ингэж яг ярих хүн байгаагүй байсан учраас яг тэр үед энэ ном байсан бол би айгүй тийм гоё хантайгаар ингээд шийдвэрүүд гаргахтаа ингээд нэг дотны хүмүүс зөвлөсөн юм шиг тий нэг тийм гой байх байсан. Энэ яста хань болох байсан даа гэдэг ингээд бодож нөгөө нэг эргэтэй уншчаад гисэн мэс. Йоо энэ яста нэг яг нэг амар чалчаа ихчтэй кофе шопд ярьж байгаа юм шиг санагдчихлаа. <laughs> Яг тийм дээ. Яг тийм гой мэдрэмжийг хүсэн. Тэгээд яг үгүй одоо цаг хугацаа гэдэгтээ одоо залуу уншигчдад маш том боломж ш тэ залуу охтуудад тэ тэгээд энэ хүнээс суралцаад маш их дамжилтанд хүрээд тэгээд илүү л гой гой юмны төлөө хүн хичээж ш тэ тав байвал би 4.5 өгнө дөрөн од тал оттой аа ер нь бол нэг тал од л үлдчихэ үлдчихэж байгаа Тэгээ мэдээж нөгөө мэдээж хинч төгсөө байхгүй ш тэгэхээр тодорхой хэмжээний нэг харсан нэг аа нэг энэ юм байна да гэсэн зүйлээсэн Тэгээ тэрнийг нь бодоод тал одоо гасаа 4.5. Би бас 4.5 надад толгоо нөгөө яг бас нөгөө экстраверт талаасаа бүр ингэ бичсэн те хувийн амьдралаа ингэ дэлгэсэн магадгүй юм жоохон нэг нууцлагдмал зүйл байсан мэл илүү гоё ээж магадгүй байсан. Тийм гэхдээ сурсан зүйл айгүй их байгаа. Тийм одоо ч гэсэн ингээл хаяа хүн ч унтрин шүү дээ тий тэр үедээ бас ингээл харддаг шүү дээ сэргээдэг те өөртөө аа нөгөө бусдын төгсгөлтөө өөрийнхөө эхлэлийг бүгэ харьцуул аа цаг зав гаргаж сурах нь чухал те цав одоо цаг зав гарахыг хүлээх бус цаг гаргаж гаргаж сурах нь чухал мохол гэлийн нэг гол гол өөрийнхөө тодруулсан гол гол хэсгүүдээ өөртөө сануулгах зорилгоор уншдаг хүмүүстэй аягүй сан ингээд энэ номыг уншиж гэн гэж янз бүрийн ном оруулахаар наад номоо зарах уу <laughs> гэж дэгдэг байхгүй тий яад өөртөө зориулаад ном авч болохгүй. Жинчин мэддүрэн ширээний ном байгаа шүү дээ. Ам нэг болно. За. Оо тэгээ хүмүүс нөгөө нэг яг хөтэй ном ингээд яхаар хийдээн гэдэг тийм шүү дээ. Тэгээ хідээр зарагд 18900 номынхаа ардталт үнэ байгаа. Дэлгүүрүүдээр зарагч байгаа. Нэг номнууд ойролцоогоор одоо 15000-аас нэг 25 мянга үсрээл 30 мянга хооронд байгаа хтэй ер нь номнууд хатуу авцтай ном нь жоохон та хатуу авцтай ном жоохон та бол ерөнхийдөө нэг дундаж үн бол 25 мянгатай гэдэг чинь тэгэхээр энэ мөнгө ингээд тооцоод үзэнгүүт энэ номыг та одоо уншаад амьдралынхаа төвшөд бодож хэрэгжүүлэн амьдралынхаа төвшөд 25 мянга хуваачаарэ. Тийм өдрийн хэдэн дөрөв болох нь сарын хэд болох нь үгүй. Яг ингээд тооцох юм бол маш бидний шал дэмээ үрдэг магадгүй тамигтдаг хүн байвал одоо нэг хідэн баачиг тамихныхан мөнгө одоо кофе их уудаг хүн бол кофеныхан мөнгө хаяад алкогол хэрглэж байгаа л тийм ястаа яг ингээд харьцуулаад үзэх юм бол өөртөө хамгийн том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа зүйл бол ном учраас хүнээс цаашдаа ном гуйлгуур өөртөө номоо хөдөлтөж аваад уншдаг өөртөө трийгээ байн байн сөхөж ашигладаг байх нь илүү одоо чухал шүү гэдгийг энэ подкастаар дамжуулж үзэгчтэй сонсогчтой бас заавал дамжуулж хэлмээр энэ энэ мессежийг бүр ойлгуулмаар байна. Тэгээ дээр нөгөө намын ч одоо жишээлбэл чи авцсан байлаа гэхэд ээж ч аваад уншиж болж байна, их ч аваад уншиж болж байна, гэр бүлийнхаа өрөөнд дамжуулаа уншиждаг те. Магадгүй бүр ингээд үнсэнтэй гоё номыг одоо манай охин хүртэл ээж минь хөөх мөч хаана байна гэл надаас номоо нэхэлтэй. Би хаяад бас ингээд ойлоо номоо шигэрж уншин штэ. Тэгэхээр нэг ном авлаа гэхэд гэр бүлээр ингээд амжуулаад унших боломж. Тэгэхээр үн цэн нь аюу алан өртчихж байгаа байхгүй. Кофе уул яах өрөл өмнөөс. Тийм штэ. Тэ. За за окей. За баярлалаа. За баярлалаа баяртай. Баяртай.